Привет, принцесса Диана. Қайдағы <laughs> принцесса? Білгемді шын үйте алған. Мам, Адлет, пожалуйста, ұрышпағылатшы. <coughs> Ладно, тойдым мен. Таман артапты олсын. Эй, бала, сенің тілің жаман ұзар батыр қойды апам ей мына уақытым болады ау мне ох болшы тұрғыз ой әй ұтпайсың мен қантып тұрғызамын шуншалық ұрып атау иә міне е кішкене мына қимылдап тұр да мына зарядка марядка мына иіліп чойылып дегендей же міне белін қырсылатып берейін бе мына даясың ба бир эки үч э, бул живой элеби бул жашайбы ооба ооба давлениясы көтөрүлүп сознаниясын жоготуптур резкий движение кылган эмес белеңиз а жок жок кылган эмес кылган эмеспиз кылган эмес анда азыр мен дары анан мась жазып берем ошону алгыла макулбу а сизге болсо 2-3 күндүк постельный режим керек каяктагы постельный режим азыр балдарымды мектепке жөнөтөм анан жумушка барам сизге турганга болбойт ухучение болуп кетиши мүмкүну жома бир суранычым бар акыркы сураныч болбосо эле болду чамаданга отурбаңыз жома азыр балдардын курсагын тойгузуп туруп мектепке жеткирип койчу макул салонду ким карайт азыр дианага чалам қарап қойсын да. давай мен эле барып өзүм лично карап коем ой сен иштериң бар да эми менин иштерим вот сен үчүн э, күтө турат мен тем более любой ишти профессионально кылам анан э, салондо деле профессионально карап берем кайратасың профессионально кырсылдатпадың <laughs> ой ой ой ой ой ой сен өзүң алло диан мен абай кеч келе чала бі? бе кеч эле түшүнгөн жоксуңбу эми сүйлөшүп алалычы нормальный сөздөр бар эле абай болды. мен бактылуумун чалбачы пожалуйста мен бактылуу эмес бирок диана дейм угуп турсаң эми сүйлөшүп алшы нормальный жаңы эле айтпадымбы чалба деп диана дейм Абай, хватит, а? Запарил уже. Болду, чалба деп бе э, бұл диана да бұл мен макс макс аха макс не в то время чалып алдым ұқшайды иә жоқ теге просто незнакомый номер чалып атып жеңгети деп А номерін берсең мен сүйлөшүп қоямын рахмат мен уже тіге блокқа киргизіп салғам ну если что, мага айтсаң мен сүйлеш да ладно Бүгүн кечинде тамақтанған барып келбейлиби жок, тиги э, жумуштан кеш чыгам анан э, баламды караш керек анда балаңды да алып ал да чогуу барып тамактанып келебиз <laughs> рахмат давай как нибудь башка күнү э макул анда башка күнү болсо бирок сөзсүз э аха макул нека экөөбүз башка жакта жашап турбайлыбы эмнеге Сен просто екі еркектің башы бір квартирада қайнап еді дейм? қайсы екі еркек сен апаңды айтып отырмын а екіншісі ше мека тамыр жан еш қабар барбай ала қойыңызшы тем более азыр мамда ушундай проблемалар болуп атса кантип кетип сен андан көрі азыр залга барып мамдан кечирим сурап мен кешірім сұрашым керек пе сен кеше өзің дұқтың ғой не дегеніңді сен апамыз үлі ұқтың ғой не қандай болса да қалмен мамам барып кешірім сұрап көріп отырасыз апа телевизор а жоқ адам телевизор екенін неме андай не сұрайсың апа көчек қылған үшін кешіріп қаласыз ба мені ақшаң төленіп қалды уже жоқ кеп андан емес просто сіздің не так эле проблемаларыңыз болып атат анан мен дағы сізде лишний раз нерв қылбай жардам берейін деп шешкем не жардам бере аласың жаңағы қалған беш мың сом менен бе сен қанша іштесең дағы жашоодо ал акчаларды таба албайсың баарыбир мам эмне болуп атасыз ал жакшы ой менен эле сизден кечирим сурабадыбы эми күйөөңүз сөз көтөрө албаса мен эмне кылайын сиз деле деги ушул күнгө чейин адилетке бир жакшы сөз айттыңызбы сиз эркек болгондон кийин мындай бир мындай бир мужественныйраак болсо болбойбу мам азыр могу ситуацияда сиз туура эмес сүйлөп атасыз ооба мамаң күнөөлүү да мамаң сени тигил чоңойткон эмес сен өстірген емес саған квартира алып берген емес мам ушу квартираны мага айтпаңызчы бир нерсе болсо эле квартира дей бересиз анда алып бербей эле койбойт белеңиз адилет менен деле общагада жашай бермекпин мен ой хоть азыр барып жашагыла а мен и так эле жалгыз жашап көнүп алганмын а менчи а сен сен дайыма момундай проблемаларды гана алып келесиң мага эле жүрчү башка жакта эле жашайлычы все чечтим өзүм эле youtube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы Біз интернет ұлдамдығын жоғырлаттық. видеолорду күчті интернет менен көрүңүз үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз билайндын жоғырқу ұлдамдықтағы 4g интернетін қолданыңыз. так қыздар шымыңарды кигиле ата біз шым кийбейбиз анан эмне кийесиңер юбка а юбка юбка юбка так кухняда юбка болмок Так, юбка, юбка, юбка, юбка, юбка, юбка, юбка. Қана юбка, қана юбка, юбка, юбка, юбка. Мә, ки юбкаңды. А бұл қаншаныкі? Қаншаныкі? Хорошо. Так, мә, юбкаңды ки. Апаңдықы. Апаңдықы ол. А сенікі қайта? Жаңа әлі айтпайды білең, мұнда әрді қойған тұрбай, да? Жақсы, мә, анда бұны кет тұр, мә. Ата, кухнядан түтін шығып отады. Түтін? Е, атаңар деген шеф повар да азы сілерге мощный завтрак запер ойя қыздар ең башқасы ертеңмененгі завтрак давайте жегіле так э, бұның осы Онайнан. Майонез менен любой тамақ залетит все давайте а, анда жолдан біріне нәрсе алып ә давайте давай давай давай давай так бары пішіп біткеннен кейін пюрені аласыңар да мындай саласыңар пюрені Бардыңар анан кейін туралған кестілген помидорды тізесіңер анан аккуратно марла аккуратно Құрылған уйдун мейесін алып тұрып ол жерге қоясыңар Сұл мейін орына, сен мейінгі салыш керек болды Говяжие мозги мен хотя бы мейін бар кім біледі сол сен білмейсіңдер тонареца қыздар шаурма жегесіңдер ме жоқ окей супер қашан чанда жоқ ананы не жейсіңдер қыздар красника алдым оны жебесеңер таяқ жейсіңдер міне дағы бір жақсы жаңалық өзіңер білесіңер бір жұмадан бері біз су шеф жоқ іштеп атабыз ошондуктан мен бүгүн өзүмө жардамчы тандаймын силердин араңардан кимде ким мыкты иштесе мына ошону тандайм түшүнүктүүбү вперед ибаса абай жаңыл шеф айтпадыбы бир өңөрдө су шеф кылам депчи сен жөнүндө даже ойлонгон жок да э? қойдың біле ооба айтқам кім ай Апе, ой кел деп айтып қоймайды білігін жақсы кішкене үй жинап тұрып айтып білек қандай сыта кел ағай кіргіле кіргіле кер. Кер. сіздерге сюрприз қылайын дегенбіз О, сюрпризіңді дұрайын, айтып қойсаң болатын еді ә, балдарым не ішесіңдер кофе какао деген бізде жоқ Бізде натуральный чай бар. Кел. Өткіл әсілер мен құйып берейін. Еліңіз атасы, сөт өріңіз. Өткіз түргілі. Ой, ой, қона оқысын сілер, өткіл өтші. Ата, жүріңіз, мен көлі құйып қойды азыр чай. Отыр өріңіз бәр. Ай, бәр. Е, бісмілда. Кел, Хомин. Біз келдік, бәлә келбес. Хомин. Алғыла. Моу қаймақтан алғыла. Бұл деген натуральный. Жаңа сілердің магазиндерде сатылған химикат емес білші бізде барлығы натуральный алғыла чайдан ғой қызым денсаулықтарыңыз қандай ата жақсы жақсы жүріп жатамыз е эмне болуп келип калдыңар ошондон сүйлөгүлө тиги эме эме меканын каникулы башталбады анан сизге окшо эс албага келбедикпи мен ойлоп атпаймынбы тиги таксиңердин дпс иштебей қалып ұшақ алып келген екен депчи gps ата иә gps иә gps жакшы болгон экен да каникулга келсеңер анда қыдырдың тазауа, есалу ес алу күш күш Ал алғыла ал қызым сен дағы чайдан ішесің қызық осы самордың чайы жақсы денсаулықтарыңыз қандай өзіңіздікі жақсы жақсы жүреміз құдай деп а анары а әй, мен азыр тігіл банктарды караштырып аттым эле да тигил процентин азыраак бергенчи азыр мен сізге бір номер берем ошого чалып менден чалып атам деп айтсаңыз сизге процентин төмөн кылып эле берет хорошо султан сагынович сиз болбосоңуз мен кантет элем анар эжеке экөөбүз канча жылдан бери иштешип келе атабыз мейлиңиз шеф профессионалсыз го мени билесиң да эмне клиенттер бат эле алып кетишти ооба да мындай бааны көргөндө любой алып кетет го акчасын да берип кетишкен бұл саған маған көп емес пе қалған товарларды сатсаң мұндан да көп аласың все все шеф қалған уже сатты дегеніз. давай давай ішті так э бүгін сілерге шеф менмін мен, мен сілер қант іштейсіңер эмне кылып иштейсиңер кандай иштейсиңер ошонун баарын менден сурагыла мен сілерге айтып берип тұрам шеф қалды калдыбы мен сага жаңы эле айтпадымбы мына мен шефмин деп анда точно ооруп калыптыр азыр сенин челюстиң ооруп калбасын же бөйрөктөрүң ооруп калбасын абайласаңчы Эй, Диана, каста ли у каста? Чангли, первый клиент келеді. Алдес, алдес, бірінші клиенттен кейін ақшаны санамайды. Жөліне пачин-пачинлап болады, Ай, чоңыз, сен не формаң жоқ? Біз дайым әлі ұшында келесіз. На, бұл жақта бар. А, молодец, молодец. Закон и порядок. Алдес. е тырмақты кім алып келе маникюр ғой же педикюр маникюрду умага педикюрду болсо а жоқ маған сыр клиент келеді андан кейін ә все ладно так момне ал деген для аласыз все все все естедім естедім естедім шашты қаттатады чач катып калат мен катуу болом анан ошондо эмне болот катып калам э базар жок эң башкысы муну көзүн абайлаш керек ай ай көзүм ай көзүм ай ах көзүм ай ах көзүм аай ай грипомед ангри вируска жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ болуп орви жана сысык тумоо белгилерин четтетет грипомед ангри вируска каршы кош сокку екен чекене бул жер. Ооба. Биринчи жолу апам менен келген бул жака. Жакты мага қоз Кооз экен. Анан еще эч ким отвлекать этпейт сени. Алло. О, Адилет, қандайсың? А, Санжар, қандай? Жақсың? жақсы э, бош елесің бе айылда болчумун келіп кеттилер айылдан шаарга чейин канча саат жетесің машина менен где то бир саатта э, э шаарга ұрып келчи әдіп. бір рекламный ролик тартыш керек болуп атат рекламный ролик болсо жөн эле койбойлубу э адип эле нерсе го так же площадкага чыгып закончили начали свет камера мотор деп койду елки палки ақшасын сразу төлөп берет жок башка бирөөнү иле аласың ғой дейм мен тарта албайм иә э, адик барли нормальный ғой бұрын қусында тарта албаймын тарта албаймын деп нормально бомба қылып тастадың ғой елки ей э, адик мүмкін сен актер емессің мүмкін режиссерсің қай қарыш керек о вот это другое дело понимаю судья келсең судьяға хорошо жүр кеттік жаңа эле келдик қой бат эле кетіп шардан бері съемка шығып заказ заказ сен баяғыда братан тортты құлаттың бүгін полканы құлаттың кейінкіде келе жатқанда ертерек айтып қойсаң біз мал жаққа төсек салып қойлы иә ей э? емкіде ушул жаққа сен салып не как раз бір нәрсе құлағанда вот сені не жалко жома чын эле абайлабайсың ба о сындырғанның барын жакага өзің айтасың так сказать шефке е вот сені лично вот мен кетірем ұқтың ғой ертен кетесің сен кетпей қалдым ғой Эмнеге? Сенин атың ким эле? жолма эмне? мені жумушка жаркынай алған мені жұмыстан жарқын эле кетирип алат а сені жома тааныбайт айтканым кечирип кой Жаркынай элеби э Жарқын эле Жаркынай элеби Жаркынай эле Жаркынай эле <laughs> все бүттү чечилди анда чечилди вот эртең ол жерде сенің бұтың болмайды ұқтың рухың да болбайды духың да болбайды бұтың да болбайды оққаттарын чогулта бер хотя сен оққаттарың да жоқ қой туурабы алдыда тілтеген бір формаң спортивкаң ана алдыда недовольный рожаң бар екен ошонун барын чогулта бер уктуңбу жок жоқ жоқ жоқ жок э, бул жумуштан эртең кетет эртең майрамдайбыз азыр эмес ғой койгула аябай күлкүнүчтүү жаңа биякта иштейби ооба мен жана саламатсызбы сизге жиберейин дедим подкаблучник жаттанады ғой жөнчү анда эмес жаңы подкаблучник пе жома эшиңди бүтүрчү ну ладно алло алло мен жөнөткөн гүлдү алдыңбы ооба алдым рахмат аябай экен атайын сага окшоштуруп алдым да анда бүгүн жолукпайлыбы блин түн болбой калат го жумушум көп еще жумушта чп болуп кетті. макул анда ох е мое фрикасе заказ түшүп тур ким жасайт мен жасайм неге сен жасайсың ей мен фрикассаның беш түрін білем. ей мен балам аты фрикасы ей тоқтат бұлар екі өкел жасай бергіле бірден жақсыра пісіріс керек та бұл үйдің аты кармелита неге бұл жаңағы кармелита деген сериал басталғанда туылғанда анан анын үстіне бізді кормить етіп атпайбы ос сүтін сабап алғаннан кейін малға шөп бергенді ұмытпаш керек маған беріп қойшы бір мен бе ооба сен мен бер бер үстіне сал үстіне сал қорықпа ой қорықпа ой бұл жануарлардың ең еле жоғысы ой болады ай бирок жанагы эшигиң ачылып кала турган болсо марафонский бекти баштайт дейсиң бул Да, бир салат. Был фирменный салатом, точно жағады. А, Заказ, да. сен мына отырып алдыға алшаңды жеп тұр мақұл а сіз ше мен барып тамақ жасап келе қалайын азыр жоқ ата мен эле кылам отура бер дейм отур сен андан көрө алчадан же телефонуңду жукула телевизор көр мен сага азыр фирменный тамагымды жасап берем могу салатты кимиңер жасадыңар а мен жазағым, э, э, шеф анда өзің жеген ұшық салатты не болып Алда алдағы чепчикті саға эмнеге кигизген чашы түшпөсүн деп а мына бар чашы чач салатта эмне кылып жүрөт шеф бул чач кара болуп турбайбы менин чачым сары да сен эмне клиенттерди күнөөлөп атасың ба? тез арада жаңы салат жасагын маурек салаттың басын өз чөнтегіңменен төлейсің Апа, мен бүгін 5 алдым, а мен әке 5 алдым. Э, мен дағы 5 алдым. Ой, 5 э, литр бензин үшін 500 сом алдым кассадан. Ой, қыздарым менің. Азамат сыңар, неме киіміңерді шешіп келгіле мақұл ба? алмаштырғыла мен деле азаматмын жома жумуш кантип атат жакшы аябай жакшы салонуңду өркүндөтүп атам бирок жанагы майрамбек дегенди жоготуш керек уволить этиш керек эмнеге көзүм ал деген витринаны сындырып салбадыбы майрамбекпи ооба сындырып салды талкалап бүт баарын бүлдүрүп аныкы эмес да аныкы эмес да ертең өзім барып шешейін анда жоқ жоқ жөнлі ғой аяқ шешілген решено сен деген ес алшың керек сен белің ауырып атады постельный режим дегендей аға таптақыр қалады роба салонды мына маған беріп қой мына жүгін мен көтеріп ба ишенбесең дианаға анан жана қыздарға чалып сұрап көр мен қандай иштеп жатқанымды айтып беруші еді мақұл не болды белің нормально элеби ооруп атат кысылдатып берейін жерде адилет жеті жаста мынтип калып эле кыйын болгону менен туалетке баргандан коркчу да анан фонарик сатып берип койгом буга бул жерде болсо мына биринчи класска барганда жанагы жаңы жыл болот эмеспи елка кышкы ошондо тиги эле могу зоран зорро болом деп кыйнап ыйлаганынан бир мындай фирменный кымбат кожаный курткам бар болчу ошону кийсип карабайсың маска кылып анан плащ кылып тигип берип тигип берип алып келгем да могул жерде тиги адилет өкө апасы менен бишкекке театрга барышкан ошондон чыгып түшүптүр ооба ошол күндү мага айтып аткан болчу ошондон кийин артист болом деп чыкпадыбы бизди болбосо жети атабызда артист жок да а мына могу апасы өкө кичинекейинде адилет апам окшош экен э көбүрөөк Ана мау шошып қалғанда сен тимей қоймақсыңдар не қылып жатасыңдар келдің бе біз неме сенің кішкентай кезіңдегі суреттерді көріп жатқанбыз ата айтпадым бір ал суреттерді көрсетпегіле деп апи мен қаяқтан мен тауып алып ана айтып қойшы ооба ата сіз бір нәрсені білбейсіз да нені мейірім тақыр қалып айтқан білбейді да қармалып қалдық че то ә <laughs> жүр күлә тамақ пісіп қалды тамақ ішелі жүр мен сені өлтетемін дедің бе ә мына ондай болады майрамбек сен жінге жінге тидің сен жінге тигенің үшін мен жома мен жома деген долбаға мен жома жома шефтің аялы Ё-моё. Мен жарқынай, сені жұмыстан расми түрде жұмыстан өлдеттім. Жұмыс өлдеттім емес, кетірдім, ә? Кетірдім. Мына менің қолым. Все. Керекті документ менің заявление деген жазу керек да биздин үй бүлөдө ар бирибиздин жеке тандообуз бар бирибиз чалууну көбүрөөк каалайбыз бирибиз интернет колдонууну ал эми бирибизге баардыгы керек билайндын жаңы бирге тарифтери менен ар ким жеке өзүнө ылайык келген нерсени тандай алат бирге жалпы үй бүлө үчүн тарифтер ошондон кийин анан бул төшөккө кое бербей алган атаушаны айтпай қойсаң ештеңе болмайды ей тамақтан алгыла муздап калат менің фирменныйым қандай болып тұр аябай сонун болып тұр алға тарда жұмыстарым көбейіп жатады менікі қайра кетесіз ғой да стажировкам башталат жақында шарға барыш керек жақын эле экен го бир четинен барып келип деле турсак болот да ошентип келет айт тиги шаарга жакын эле да бияка эме ойлоп кеттим тиги менин эс алуучу жайым ачыла элек жатып эле кайра жабылып калам кошуналар эмне дейт банкрот болуп калыптыр десе алгыла тамактан алгылачы так мен бүгүн барыңардың қандай іштегеніңерді көрдім эми жыйынтык келчү мезгил келди мен көп ойлондум бирок бүгүнкү иштеген боюнча бир чечимге келип ошондуктан биздин жаңы су шеф бул каныбек бүгінден бастап қаныбектің сөзі мен айтқан сөздей болады алло Әліңіз, брат қаяқтасың да ой аз барамын давай кел тұр короче школьницада ел алданып қалды деп қой батыл <laughs> алданып қаткенде кеткен да кілтейіне жол қоймаймын ошондон кийин бизге толтура акча карыз болуп калды аз вообще издеп жүрөт тең ал атың ким дейсиң анарочка бекбалиевна жакында короче байыйбыз сен ошондой акчаны көрдүң беле ай көрө элексиң да короче бизде болот ошондой акча жакында эх эх ал Диана! Диана! неге алдың оқушынан бар ма оқыт осы азыр. диана мен сушеф болу айалым. не дейсің сушеф болу айалым мен ошоға кетші алдым а мен эмне кылайын ошоға кечирип койчу диана абай сен кечирим сураган келсең хотя бы ичпей келбейсиңби диана Диана. Диана. Қошнаны таңдавайт сериалыбыз аябай жагат анда біздің каналыбызға катталганды унутпаңыз Бір-бір тв талау подписаться деген жеріне қатталасыз, астына комментарийлер таштайсыз сөзсіз ой пікіріңізді қалдырыңыз Анткені біз актерлор жана бардық топ жан жанталашып ошол комментарийді окуйбуз силерден келген пикирлер бизге өтө маанилүү